Oo. Ito ah, po bayad. Magkano to? 25. Ha? 25? Mahal naman. Mahal. Ito yan. Slipo. Slipo. Slipo. Thank you po. Pabili po. Pabili po ito. Ito. Magkano po yan? Pepe. Ah, ah. Mahal naman. Isa. Mato, 50 po bayad ko. Dan sukli po, sukli. Ah, sukli po. Ah. Thank you po. Pabili po. Ito po. Ito po. Magkano po yan? 50. 50 din po. Ito po yung bayad. Ito yan. Sukli po. Ah, Thank you. <laughs> Thank you. Ang kuyog. Pabili po. Pabili po. Ito po, magkano po to? This. Ano? Ito. Piso? Oo. Opo, Piso? ito po bayad. Ito yan. Oh, thank you. <laughs> Eh, Pabili po, aye. Ah. Aling aye. Ah, bibili na, Pabili po ito. Ito. Opo. Ah. Magkano po ito? Okay. Ay, magkano po? Ito. Nasaan presyo? Ito, 200. Oo. Ito. Mali. Ito daw presyo. Pera ka ate, pera. Chocolate po. Ate, ah, po. Thank you po.